apa habis baterainya filmnya teh Setiawan dari Pendopo Okta dari Biawak Jondol Budi dari Baramsai Untuk hari ini dan sampai semua silakan pesan saya dalam rapat Fikri dari Ciasman Agus dari Melantepur Mira dari pun pita warna hitam untuk korlapnya menggunakan pita warna merah untuk kordum hitam sama merah terima kasih buat koordinator-koordinator yang belum yang belum mendapatkan visa silahkan hubungi Cil. Silahkan hubungi. Ini nasib kita kawan-kawan. Pokoknya kita harus semangat untuk hari ini. Kita selesaikan hari ini sampai tuntas. Sudah siap? Siap. Terus ambil. Bermotornya sudah ambil ke Ijil. Koordinatornya saja. Kalau Anda tidak pakai hitam berarti Anda bukan dari bagian dari kita kan. Pada hari ini kita driver online Pekanbaru akan memperjuangkan nasib kita. Hari ini driver online Pekanbaru akan memperjuangkan nasib keluarga kita. Siapa yang tidak adil, mereka dapat peduli dengan nasib diri sendiri. Merdeka! Allah! Ketika yang sejengkal itu tidak diperhatikan, orang bisa anarkis ketika aspirasinya tidak diterima. terjadi karena kita adalah driver yang smart. Bukan hanya gokar, bukan hanya grab, tapi kita driver online. Kita bukan budak. Kita pemerintah mengambil keputusan bahwa kita butuh hak-hak kita.

Masih mobil lewat, lagi mobil lewat. Oke, kita dukung. mari kita bersama-sama sekali lagi. Satukan hati, satukan jiwa. Untuk menjaga, menginjak-injak kantor Gojek yang telah menjajah kita dari 220 ribu menjadi 90 ribu. Itu tidak kita letakkan stir kita kita lepaskan tangan kita dari stir ya tetap jalan walau mereka tidak peduli kita berdoa dengan perut kita kami bukan ingin mengganggu ketertiban, kami ingin mengembalikan polisi yang kami cintai hai bapak-bapak yang duduk di kantor wali kota yang enak sudah mereka beri nama Gojek Indonesia kami telah ditindas oleh orang yang telah memiliki aplikasi yang bernama Nadim Makarim Nadim Makarim kan? Ya! Kita ingin supaya habis kami bukan dalam sistem yang telah mereka buat. Kami ingin sekali kesejahteraan diberikan. Sejahtera kita. Dia tidak dia tidur di tempat percetakan. <laughs> kami sebagai mitra kami bukan lagi lagi Bapak-bapak pemangku kepentingan silahkan temui kami di pinggir jalan. Kami rela, kami ikhlas. Jadinya bapak-bapak membunuh temui kami di pinggir jalan. Kami tidak ingin dibunuh penyelamatan di dalam ruang berakhir. Nama-nama yang saya panggil Akila. Tarigan. Anton Tarigan dari Amira. Sarip NT dari Anton dari koordinator Amira Sarip dari ANI Ice dari WHO Oke oke, oke? oke, oke silakan siapa lagi kami mengadu kalau tidak ke orang tua kami kami mohon kami mohon ke orang tua kami tolong kami pak oke, oke, siapa kita ngadu lagi ke orang tua kita Siapa lagi? Betul. Siapa lagi yang bisa mengayomi kita? Kita ini masyarakat Pekanbaru, masyarakat yang bayar pajak, masyarakat yang mencari uang di sini, masyarakat yang hidup di sini. Kami tolong Pak, kami betul-betul minta tolong kepada orang tua kami. Tidak ada yang lain. Kami hanya minta tolong. Cuma itu Pak, kami hanya minta tolong. Sekali lagi kami minta tolong. Tolong terima kami, mediasi kami, tolong intervensi perusahaan yang menyiksa kami di sini Pak. Kami minta tolong. Terima kami Pak. Kita kepada eh, saudara-saudara uh, sekalian kita semuanya bahwa beliau kebetulan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau menyampaikan menugaskan saya untuk mewakili beliau menerima teman-teman semuanya di sini. Yang kedua eh, terkait dengan harapan. Mik, mik, mik, mik. Oh, iya. Nah, banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota Pekanbaru. Beliau menugaskan saya karena beliau ada tugas juga yang saya ingin sedang memimpin rapat. Sehingga menugaskan saya dari Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menerima teman-teman yang hadir pada uh, siang hari ini. Yang kedua, uh, sesuai sehubungan dengan tuntutan atau harapan dari teman-teman semuanya bahwa ingin dijembatani antara saudara-saudara atau eh, teman-teman uh, semuanya dengan pihak provider ya aplikator aplikator maaf aplikator tentu ini harapan ini akan segera akan kami laksanakan dan kami kapan? akan mengkomunikasikan kapan sekarang tersebut kita panggil eh, ke, ke kita apakah nanti di sini atau di perhubungan nanti kita akan lihat tempatnya yang bagus untuk menyampaikan tuntutan dari saudara-saudara sekalian dan harapan dari saudara-saudara sekalian tentu kita harus agar dapat titik temunya di mana begitu ini yang mungkin yang, yang bisa kami akan saya akan usaha semaksimal mungkin untuk bisa menjembatani uh, harapan dari saudara-saudara sekalian ada teman-teman semuanya sehingga apa yang bermasalah ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Saya rasa bohong. dipanggil PTGI ke sini bersama Bapak kita pecahkan ini semua masalah karena yang punya kekuasaan untuk panggil atau tutup PTGI di Pekanbaru adalah kantor wali kota betul teman-teman? betul! kalau ini tidak dipenuhi tutup PTGI. Betul? Saya akan coba memanggil hari ini. Ya, saya akan coba memanggil hari ini. Kemudian tentunya saya meminta perwakilan saja yang yang cukup mendampingi saya dan hari ini cuma saya akan panggil nanti jam berapa nanti perwakilan lah yang akan mewakili dan saudara-saudara sekalian. Udah tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Terima kasih, dan driver online ke kaum baru. Insya Allah, insya Allah, saya yakin, saya yakin, walaupun yang mas ini sudah cukup ya, insya Allah mewakili ya sambil menunggu beliau itu kita kita ngobrol aja kira kan tuntutannya udah jelas ini kan ini cuman mana tawar tambahan tambah informasi kan itu aja ya Pas siapa dulu lagi ya ini lagi ada kawan-kawan yang dari panas ayah pun kepanasan ya apapun sekarang kita tunggu di sini ya ini kantornya yang di mana ya Jalan Sudirman Sudirman ada nggak ada ya itu coba ditunggu sekarang, tolong supaya kita ngobrol ya kita dari Wakil Wali Kota ini dari Kota. Ini ditunggu sekarang ke sini, nggak apa-apa kita hanya ngobrol-ngobrol gitu aja untuk mendengarkan uh, keluhan dari teman-teman ini dan mencari titik temunya gitu. Ya. uh, bisnis yang sebelumnya mereka lakukan dan ini bukan bisnis ini sudah uh, menghisap darah kita sendiri bayangkan dengan insentif puluh ribu uh, kita diberikan dengan ongkos yang murah dan mungkin masyarakat sudah tahu bahwa Gokar uh, itu uh, apa namanya beroperasi dengan dengan memberikan ongkos yang sangat murah dan mungkin masyarakat bertanya-tanya dari mana keuntungannya bagi pihak driver dengan ongkos yang mungkin uh, tidak uh, tidak masuk logika lah masyarakat bertanya ini minyaknya juga nggak masuk nih gimana kita jelasin kan untuk keuntungan tetapi untuk operasional kita saja sangat kurang jadi ini ini bukan bisnis bagi mereka tapi sudah sangat menghisap dan pada intinya begitu dan ada beberapa tuntutan yang uh, yang mungkin akan dijelaskan nanti berupa teknis ya dan saya mungkin uh, bisa jelaskan ada beberapa tapi pada intinya ini bukan lagi bisnis tapi ini sudah menghisap dan kami merasa benar-benar dijajah pada saat ini karena bayangin aja kita uh, secara uh, individu kita memiliki mobil sendiri yang yang notabene rata-rata kawan-kawan itu uh, mobilnya itu kredit kita belum cerita lagi uh, persoalan kredit kemudian apalagi uh, tadi kita bercerita masalah operasional belum bercerita masalah kredit mobil untuk di uh, driver Golkar bang seandainya bang misalkan bang setelah mediasi nih bang tuntutan kita nih bang tidak dipenuhi dari pihak Gojek apa yang mau kita lakukan selanjutnya kita meminta uh, kantor operasional di sini memang ditutup dan kita kita sebagai uh, driver kart terus mensosialisasikan bahwa kita benar-benar dijajah, bahwa kita benar disap oleh masyarakat. Kita akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita ini dijajah. Masa sih tega ada uh, sebagian masyarakat yang yang dijajah oleh anak-anaknya, yang anak-anaknya juga mungkin saudara-saudaranya ada yang driver gekar yang benar-benar uh, di dihisap, diperalat, di pokoknya uh, yang menyedihkan lah pokoknya kita tidak ada izin Ya, jadi begini. Nah, tadi kan sudah kita dengar ya beberapa tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari uh, eh, Nojek dari driver eh, okay. Nah, ini yang nanti akan kita komunikasikan dengan uh, perusahaannya. Nah, saat ini informasi yang saya terima itu uh, pimpinannya sudah bisa di, dihubungi oleh stafnya dan uh, sebentar lagi akan meluncur ke sini. Saya sudah bilang ke tim saya langsung. Nah, tentu tuntutan-tuntutan ini akan kita jembatani. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh tuntutan itu, nanti akan kita jembatani untuk mencari titik temunya. Tentu begitu itu yang saya rasa eh, tugas kami itu di sini selaku pemerintah kota. dari sisi regulasi ada yang Pemerintah kota kita tidak terdaftar. Jadi eh, kedua belah pihak ini kan memang tidak tidak, tidak terdaftar di kita sehingga saya pun sebenarnya kalau secara institusi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Saya baru dengar ini jumlahnya tiga ribuan dan yang aktif itu sekitar seribu ya sekitar seribuan baru ini saya mendengar gitu. Jadi inilah mungkin nanti juga. Nah ini uh, harus ada sebenarnya kejelasan tentu dari pemerintah kan. Uh, kalau kami ini ya tergantung dari regulasi yang ada. Mereka hadir. Kalau perlu hari ini pesawat tahun ini bisa apa? Kemungkinan si Miguel itu dia baru datang ke Rio dua hari yang lalu. Kemungkinan si Miguel itu masih di sini. Ya, betul. Iya, iya. Makanya kami mau konsep Kita jangan berkali-kali. Ya, Repot orang Pak. Iya ini buat Pak kita sudah dua minggu tergantung kantong Pak terus terang saya terus terang ini di tangan aja nggak ada sekarang tadi kan karena karena kita apa namanya bisa ditemuin kan ditemuin sampaikan apa nah, sampai itu mana mana semuanya kan saya minta itu tadi yang disampaikan sama mereka kan tadi kan lewat media ini kan sudah itu dia yang kayak apa lagi sih? Ada ada kayak itu? Itu Ya gini Pak. Itu kekuatan pemkot ya. Saya betul betul iya. saya mengerti Pak. Saya mengerti saya anak pemerintah Pak saya mengerti makanya saya meminta pemerintah bantu kami Iya, kita siapa kami itu fungsinya kan fasilitator. Siap. Karena bisnis bisnis online inilah yang menjadi yang harus kita pahami. Ya. Bisnis online, sebenarnya ada regulasi. Sekarang kantornya ya. pun ditutup. Sebentar. Kita kita, kita, kita, Kita, akan sampaikan masalah perizinan ya. Kita masalah perizinannya dulu. Kita tutup mata kami masalah perizinan. Maaf, Bang. Pasti, Bang. 45 saya wartawan iya, iya, iya. kami mengadu mengiba uh, agar kami ini uh, diperhatikan karena sudah di di Zolimi. dizolimi kita sudah di merasa sudah dijajah bukan hanya diri kita keluarga kami juga merasa sudah terganggu akan hal-hal ini makanya kita kemarin minggu kemarin kita sudah coba langsung tanpa uh, uh, kami bukan langsung mengadu sudah kan jadi ya kan perhatian istilahnya mereka itu sudah kami anggap tidak manusiawi uh, tidak manusiawi uh, manusiawi lagi bagi kami karena sedikit pun mereka tidak ada kata uh, apa namanya tarik ulur mereka istilahnya bahwa kita tuh sudah mereka uh, <coughs> Jadi kami uh, berinisiatif <coughs> ke siapa lagi kami mengadu. Maka kami berinisiatif pada hari ini kita bersama-sama dari sebagian kawan-kawan yang yang merasa terjerimi datang kemari bersama-sama uh, dengan berbagai tuntutan yang mungkin kami akan uh, jabarkan nantinya Pak. Uh, bahwa kami, ke sini itu sebenarnya ada bentuk keresahan kami ini mewakili bentuk keresahan teman-teman. Itu ada hampir 2000 uh, eh, orang yang, yang seharusnya ikut berdemo. Rata-rata kami itu satu hari itu tuh ada aplikasi yang hidup tuh rata-rata di seribu lebih kurang seribu driver yang on beat di Pekanbaru. Dua-duanya rata-rata di dua aplikasi itu Grab maupun Goka. Goka. Nah ada dua aplikasi yang berjalan Pekanbaru pak. Nah awalnya kita itu tuh di di PT PTGI itu mendapatkan insentif itu 300 ribu untuk mendapatkan 12 penumpang per hari. Nah ini seperti seperti racun yang menyenangkan gitu loh Pak. Pada saat ini itu menjadi racun. Pada saat itu benar kami mengakui bahwa itu ada peluang usaha anak-anak muda, pensiunan, banyak dari kami juga pensiunan dari Pemko, Pak Agus, iya, izin, ada. Uh, yang yang menggantungkan hidup setelah pensiun. Kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Bapak, anak-anak Bapak juga yang juga bekerja di sana adalah ternyata di 12 poin itu tuh kita ini harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam Pak. Itu hampir 18 jam kami kerja. Alhamdulillah tidak ada teman-teman yang berkeluh kesah, oh ini 18 jam kerja protes, ya sudahlah kita jalani Kemudian berubah kembali menjadi 18 poin. Untuk mencari 12 poin di harian saja itu udah 18 jam. Udah 18 jam gitu Ini juga menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Agus Pramono tadi, bagaimana kalau memang kami ini dianggap sebagai orang tua? Ya. Tentu berarti saudara-saudara ini kan percaya dengan kami. Ya. Begitu ya, percaya dengan kami. Kami akan coba berdupa <coughs> sekuat tenaga mencari dia, di mana dia, bertemu dengan dia. Tetapi kan nggak bisa juga saya saya pastikan harus sekarang misalnya, uang orangnya nggak ketemu orangnya sekarang kan juga nggak bisa juga. Saya kata kunci pak. Iya Enggak, dengar oh, dulu. Ya. Jadi ah. oleh karena itu saya akan berusaha dan saya dengan anggota kita dengan dengan pihak pemerintah Kota Baru kita akan mencari dia dulu nih. Ya. Saya akan coba menelpon kan sudah coba kita telepon tadi ya. yang yang mengangkat itu kan anggotanya ya, betul. dan itu tidak bisa di di, di, di merepresentasikan. Betul, betul. Nah, oleh karena itu percayakanlah ini kepada kita betul. untuk mengurus Anda-anda ini, iya. anak-anak ya. kami ini betul. agar nanti bisa kita selesaikan dengan tenang juga. Betul, Pak. Saya panggil nanti siapa yang bisa kira-kira kalau sudah saya ketemu yeah. dan sudah saya bicara, yeah. saya akan call lagi kembali. Betul, Pak. Saya rasa begitu. Iya, yeah. nomor telepon lagi kita okay. aja yang paling penting. Okay. Tapi ada ya. kami minta Bapak sebagai orang tua kami ya. itu menutup dulu kantor Gojek biar kawan-kawan ya. ini tenang. Intinya begitu. Tujuan mereka itu biar mereka ini ada ujungnya loh, Pak. Mm -hmm. Itu intinya gitu. Ya. Sementara berproses ini kantor tidak boleh tidak boleh beroperasional dulu. Tidak boleh beroperasional dulu. Kacaunya ketika kantor ini masih beroperasional. Betul Pak. Saya maunya itu iya, Pak, benar. Biar biar, biar kita tenang semua Pak. Jadi kalau ini kantor masih beroperasi, teman-teman yang lain yang masih beroperasi, ini yang teman-teman masih ada yang berjuang kami sama kami yang beradu itu kami minta banget ada yang begini-begini. Oke. Okay. Ya. ya, tadi ya, kalau saya lihat hitung-hitungannya nggak tahu nih di kepala saya itu tadi kalau nggak salah eh, di 12 poin di 220 poin kalau berapa? Kita kembali ke awal itu yang berapa itu Pak? 300 ribu. 300 ribu Pak. Iya. Pak. Maunya dia terus apalagi maunya bapaknya ya. apa ini ke Kemudian Pak, cara mereka itu membuat aturan suspend. Suspend dan uh, suspend suspend kemudian putus mitra. Hmm. Itu tidak ke, tidak ada keterbukaan. Maksudnya begini, kalau kita misalnya ada beberapa teman yang membuat kesalahan, itu tolong dikasih tahu secara uh, teknis, secara nyata bahwa mereka benar-benar melakukan kesalahan. Jadi selama ini uh, yang menghantui kita juga uh, persoalan suspend dan uh, putus mitra. Nah, jadi mereka itu harus uh, terbuka secara teknis betul-betul uh, benar mereka itu melakukan kesalahan. Karena beberapa teman-teman yang tidak melakukan saya biasanya ini kalau orang mau rasa ini Pak atau biasanya kan ada tertulis mereka tuntutannya ah. ya. ini saya minta itu nggak dapat dapat nggak dapat dapat itu kita, nah, kita nggak boleh saya ngomong nanti yang selama ini dilakukan oleh GI yang eh, jelas-jelas uh, itu uh, merugikan para driver dan masyarakat yang ada di Pekanbaru Pak uh, itu apa bahwa dilakukan pemotongan 20% terhadap uh, driver pada saat uh, pembayaran ongkos ya Pak ya. Mm-hmm. Pada saat terjadi pemotongan, seandainya uh, maaf saya Pak Agus satu perjalanan 12 ribu, 20% itu 2.400 Pak. 2.400. Tapi itu tidak dilakukan 2.400, tapi itu 3.000 Pak sepotong. Naik ke atas. Ya. Naik ke atas. Begitu juga misalnya ada ongkos 52 ribu, seharusnya 10.400, kan tapi itu tidak, lebih tinggi lagi dinaikkan. Bapak bisa bayangkan di pekan baru kota kecil itu track pendek itu saya paling sering sekali yang dilakukan oleh driver diketik lah pak diketik lah jadi apapun yang sampaikan apa ya nah kalau segel kan teknis ya, ya, bapak kan eh, yang eh, dinas teknis ya, ya. berdasarkan pertimbangan dinas teknis bapak ya. perintahkan saya segel saya segel jadi kalau begini kayak hmm. mensegel hmm. apa yang mau saya bilang sama okay. mereka kok bapak tiba-tiba mensegel kantor saya tuntutan mereka ini kan baru satu pihak nih. Iya, iya, iya. Belum ngomong dua belah pihak, nah. berdua belah pihak. Jadi kalau itu saya dengerin, cocok saya segel, saya segel. Nah. Ini kan maunya Bapak nih. Yeah. Saya kan belum tak, belum dengar dari pemilik sana kan. Betul, ya, Pak. Dirinya. Iya, kalau tapi... kita sekarang nah. ya, beri saya kesempatan, tidak boleh saya segel sembarangan orang, main tangkap-tangkap orang nggak boleh. Berarti Karena saya nggak kan bisa juga nenangin di sana, Pak. Itu kan begitu. Kalau soal Bapak nggak bisa nenangkan nah. itu ah. haknya Bapak. Kalau saya terus terang, Pak, saya akan Makanya kita minta tolong. Jadi begini Pak. Tidak ada orang memaksakan Pak. Saya segel orang Bapak harus paham dulu. Benar. Sekarang kita tanya ke kepolisian, nah, boleh kan orang tangkap? Tidak boleh, nanti dulu. Sebenarnya ini adalah permintaan elegan kepada pemerintah daerah. Apabila eh, driver yang melakukan kerusuhan, ini adalah bentuk perwakilan kami sehingga kami tidak rusuh. Bapak udah lihat Medan, Bapak udah lihat Jakarta. Semua orang susah kan? Pak polisi susah, bapak susah, wali kota nggak dihormatin, kota nggak dihormatin. Ini kita datang buat bikin kantor ini jadi kantor terhormat, Pak. Begitu juga satpol pp. Kita bisa aja tiba-tiba berubah-berubah hancurin tuh kantor gokar bisa, Pak. Tanpa tanpa tanpa dikontrol sama kita kita, teman-teman diam-diam aja tutup mata, hancur tuh kantor Terus terang. Tapi kita ini berusaha kita melakukan sesuatu yang lebih elegan. Kita orang pekan baru, Pak kita melakukan sesuatu itu lebih baik daripada yang lain. Oke, okay, itu, itu aja ya. Itu Jadi begini. Baik. Selama ini Gojek ini juga kan tidak ada kaitannya belum dengan saya lah, dengan pembunuhan ya, gue jelaskan. Ya. Nah, tentunya juga saya juga harus melihat aturan dasar saya untuk menutup atau untuk meminta bantuan dari Satpol PP untuk menutup. Nah, karena kalau tidak dia akan membalik kan begitu ya. Kita kan ini negara hukum ini. Iya. Nah, oh, iya saya akan kami akan uh, uh, kumpul dulu kita akan uh, lihat dengan uh, dengan teman-teman dari SKPD terkait dasar kita kalau bisa ditutup kalau tidak bisa menutup ya jangan dipaksakan juga kita menutup karena ini kita negara hukum betul nah begitu ya, ya, ya. jadi percayakanlah kepada kami saya rasa untuk berkomunikasi juga ya. dengan uh, yang terkait yang terkait nanti baru bisa kita sampaikan tapi ya. ada ada sistem status quo di mana kalau misalnya kantor eh, Gojek Indonesia diundang pada saat ini tidak datang, Bapak bisa menyatakan itu status quo dan untuk sementara tidak oh, iya. operasional sampai dengan keadaan ini lebih baik. Itu kan ini, kan bisa. Ini makin panjang cerita. Kita tadi menerima keluhannya sebagai bapak apapun dikeluhkan ya, Pak. habis itu jangan cuma, memaksakan cuma bapak kita. gitu loh maksud saya kita diskusi Pak nanti kalau memaksakan bukan. bapak bukan ini diskusi Pak ini ya. diskusi ya, ya, ya makanya diskusi kan saya bilang saya diskusi ya. malam silakan tentu kan saya nggak bisa ya. paksakan eh kalian ya. bubar juga nggak boleh saya gitu loh mungkin ada yang tidak sampai pemikiran bapak ini bukan persoalan uh, sudah diterima dan dan ini akan berproses tapi ini kita sudah ada seminggu yang benar-benar uh, bukan hanya merasa-rasa tidak ada kepastian kita mau narik ada kawan yang marah ada karena itu masih masih beroperasionalnya itu itu saja pak kericuhan nanti ada ada kericuhan kita nggak perlu ada uh, keterangan sebelah pihak pak contohnya aja ilustrasi ada misal MLM yang apa itu mereka bisa tutup kok ada kericuhan di anggotanya tidak perlu baik baik begini aja pak ah. kami diskusi dulu lah kalau gitu ya iya. jadi berikan waktu dulu ini kan sudah kami sudah jelas itu tuntutannya, kami coba berdiskusi dulu, nanti bagaimana gimana gimananya kita akan sama-sama kembali di sini ya. Makasih ya. Senang aja dulu ya. Oke. Ya. Itu persoal yang pertama kami menunggu eh, apa namanya yang tertulis secara sistematis tuntutan ini supaya kami tidak tidak nanti salah cakap salah cakap jadi eh, apa yang disampaikan tadi itu nanti eh, silakan diketik secara rapi nanti eh, berikan kepada kami perhubungan. Yang kedua, eh, saya akan eh, eh, memanggil eh, pihak eh, PT GI karena tadi eh, kita ini sudah sekalian ini menganggap oh iya, bahwa kita ini adalah orang tuanya tempat mengadu dan kami akan memfasilitasi itu pengaduan itu dan kami akan saya akan memanggil coba dulu karena hingga eh, uh, saat ini kan belum datang ya saya akan coba dengan berbagai cara nanti sehingga saya bisa ketemu dengan dia atau dia diketemu dengan saya di mana begitu Siapa yang uh, berdasarkan tuntunan ini akan saya sampaikan nah itu makanya perlu saya sampaikan yang tertulis tadi itu karena tulisan saya juga saya sendiri nggak bisa baca ini. ini mohon maaf juga ini karena saya biasa nggak nggak nulis seperti ini Hehehe, ya. mohon maaf ini makanya saya inginkan yang yang yang pure yang murni lah Eh, sehingga nanti bisa bisa kita sampaikan. Kemudian setelah itu yang ketiga oh, iya, saya ya. akan mengkomunikasikan dengan kita hasil pembicaraan saya. Kan begitu ya? Hasil pembicaraan saya dengan PTGI ini akan saya komunikasikan kepada eh, teman-teman uh, dari uh, eh, Jack sehingga nanti bisa kita cari tentu titik temunya seperti apa. Nah, ini itu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau untuk menutup setelah kami kaji itu sepertinya Eh, tidak sesuai dengan ketentuan hukum nanti kami kami juga karena kami jangan dipaksakan untuk melanggar hukum kan begitu ya kenapa karena di situ juga ternyata ada faktor apa e, ada supir apa namanya sepeda motor ya yang satu satu satu kantor nah seperti bapak-bapak ini atau teman-teman ini dari mobil ya gitu ya dari mobil di sisi lain nanti ada dari e, sepeda motor nah kalau ini kita tutup yang ini bagaimana nah kan ini ya jadi kita tidak inginkan e, kondisi yang tidak kondusif, kan begitu ya? Kita inginkan kondisi yang kondusif, tetapi tuntutan bapak-bapak itu bisa kita sampaikan. Sehingga ini e, kami, tapi begitu pun saya akan coba dulu berkomunikasi nanti dengan e, mungkin bidang perizinan. Karena kalau di kami kan tidak terdaftar ini kan, karena di Gojek ini kan belum ada terdaftar di, di perhubungan. Tapi karena ini kaitannya adalah masalah e, transportasi, Makanya Pak Wali Kota menugaskan saya bersama Pak eh, Agus dan teman-teman yang lain dari kepolisian untuk menerima bapak-bapak. Jadi oleh karena itu, saya rasa itu kesepakatan kami yang bisa kita laksanakan. Nah, saya kira eh, karena ini eh, perlu waktu, perlu waktu, perlu waktu untuk memanggil mereka. Ya, kalau memang kita setuju, saya tidak menyatakan dibubarkan, tapi saya mau mengatakan mungkin lebih baik kita sudahi saja dulu sambil menunggu proses yang sedang berjalan ini karena saya selaku orang tua atau mewakili dari Pemko ini bersama Pak Agus akan me, me berusaha untuk be, bertemu dengan eh, teman-teman. Uh, saya pikir itu yang bisa menjadi kesempatan tidak ada pertemuan Pak Agus. Saya pikir saran saya kalau mau selesai. Tapi kalau nggak mau lanjut, mohon mohon izin supaya yeah. kita menjaga ketertiban. Yeah. Saya akan tungguin bapak ibu sekalian melaksanakan itu. Yeah. Karena ketertiban itu berkaitan dengan bapak, yeah. dengan saya, dengan orang umum, dengan iya. fasilitas dan iya. sebagainya. Yeah. Tentu kita harus saling menghormati semuanya. Yeah. Nggak masalah saya harus menunggu, tidak Betul. masalah. Kami boleh. Eh, ya, memohon kepada kawan-kawan. Eh, yang pertama, ya, kalau bisa dengan apa yang disampaikan dalam kadis data-data eh, dokumentasi-dokumentasi untuk sebagai bahan pertimbangan dan kajian isu ya, salam, saya dari tadi saya lihat tidak ada hanya mungkin takutnya nanti diomongin hilang gitu loh ya, ya. Nah, jadi betul juga kata kadisub jadi data-data yang yang ada dari kawan-kawan baik itu dokumentasi dokumentasi atau bagaimana supaya nanti disampaikan kepada kadisub supaya bisa dipelajari oleh kadisub menunggu nanti apa yang disampaikan oleh kadisub ya kan e, eh, bisa lah nanti dipelajari solusinya kemana arahnya gitu. terus yang kedua saya menekankan kepada kawan-kawan sesuai dengan izin yang kita sepakati melalui anggota saya Pak Kimson ya kan bahwa satu titik kegiatan ya kan di wali kota ya kan jam sampai jam satu ya jam dua pak nah jadi Jam 2. Jam 2 ya. Iya, Pak. Nah, jadi eh, kita kita sepakati itu surat itu. Jadi kalau artinya nanti kalau umpamanya sudah diterima oleh Kanisub, kita menunggu dan kita percayakan kepada Kanisub. Iya. Kalau ibaratnya mau aksi lagi sambil menunggu apakah mungkin setelah ada putusan dari kadisub ya kan barulah silakan terbitkan izinnya itu kawan-kawan tapi saya sebagai yang memberikan empati pada kawan-kawan ya kan ya seyogianya saya minta sama kawan-kawan kalau kita mau demo ini agak ada ada apalah saran masuk ya, tolonglah dilengkapi lah data-data betul tuh nah. di supaya enggak sampai di sini dicatat kebingungan Pak Kadisub ya. saya iya. lihat dari itu kasihan juga Kadisub ya. bingung dicatat bingung apa panjang lebar yang pas sampai turun nanti hilang 10% iya, iya. turun lagi ke tangga hilang 10% hmm. sampai di tangga yang satu hilang nol iya. jadinya kan gitu ya, sambil menunggu itu ibaratnya eh, kepada kawan-kawan tolonglah bahan-bahan ini sampaikan karena mungkin saya yakin kadisub dari pembicaraan yang terakhir saya lihat eh, data tak ada nah bagaimana Pak Kadisub mau mempertimbangkan atau memberikan suatu kebijakan kalau data nggak ada untuk dipelajari gitu? jadi sambil berjalan ya sambil sambil berjalan ya kan ini kan masih ada proses masih dalam proses sampai sampaikanlah kepada kadisub itu dia makasih apa yang kami harapkan itu bahwa bisa hadir dari pihak Gojek dalam uh, tatap muka jadi sesungguhnya data-data itu sudah ada di dalam uh, apa namanya pikiran kami sendiri untuk disampaikan ke pihak Gojeknya untuk sama-sama kita bahas langsung sebenarnya Pak tapi karena kondisinya berbeda sementara Gojeknya sendiri tidak mau hadir itu kami kami anggap bukan tidak hadir tapi tidak mau hadir pak jadi sudah tidak ada niat baik dari pihak Gojeknya sendiri dalam hal ini maka kami akan mempersiapkan itu data-data tersebut dan eh, mengingat kami hanya mewakili rekan-rekan ini sebenarnya pak kami juga pasti akan ditanya oleh teman-teman bagaimana hasilnya nah ini akan kami sampaikan di satu kondisi bahwa kami juga butuh jawaban dari Bapak saat ini berapa lama Pak kami harus menunggu nah itu yang pertama yang kedua kalau tadi Bapak bilang apabila kita menyegel kantor Gojek itu akan mempengaruhi go-ride eh, kawan-kawan uh, yang motor karena itu tidak ada pengaruh sama sekali Pak karena responnya itu atau sistem yang mengelola itu langsung ke Jakarta jadi seandainya ada apa-apa itu kawan-kawan langsung email dari akunnya masing-masing itu sudah bisa diatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kantor itu hanya sebatas daftar, daftar, daftar. Itu saja saya pikir. Jadi <coughs> eh, itu nanti akan kita tuliskan juga eh, dimasukkan dalam data-data yang kira-kira mungkin eh, bisa jadi bahan pertimbangan dari bapak-bapak sekalian. Mohon kami kiranya diberi deadline Pak berapa lama kan waktu yang harus kami tunggu karena dan dikawal. Kami sejujurnya di sini punya tanggung jawab besar terhadap keluarga kami. Satu minggu kami tidak tidak tidak eh, jauh uh, ya. karena mempertimbangkan bagaimana kita supaya bisa memperjuangkan hak kita dan jawaban pada teman-teman juga sekalian yang sekarang sedang melakukan aksi di depan pemanasan dan pasti tensi tinggi emosi tinggi juga Apabila kami memberi jawaban seperti ini, Gojek tidak tidak datang. Kemungkinan kami harus lebih ekstra lagi kepada teman-teman menjelaskan bahwa Gojek tidak datang, tidak mau hadir dan tidak respon terhadap kita bahkan ke pemerintah. Itu dia yang menjadi eh, ketakutan kami sebenarnya. Ya sebenarnya kita Bapak yang kemarin ini kan sebetulnya koordinator pukul. Kalau gimana menenangkan terus bapak nggak bisa berarti betul. Kalau seribu nah. kalau seribu orang. Saya baca ini yang dari bapak itu yang biasanya sama anak buah saya. Saya susah mencerna siapa yang mau saya hadirkan. Biasanya kan saya tahu persis pak. Kalau dia tergantung kami menginginkan kita bilang kepala yang Jakarta harus hadir, tentu saya sudah hubungin. Yang terima siapa? Bapak ini kan baru ngomong sekarang nih, mohon maaf aja. Waktu sih. gimana? Maksud saya itu waktu ini kan nggak ada tertulisnya mana, jadi kita nggak bisa insan-insan. Waktu kemarin. Enggak, tadi kan minta dihadirkan. Ya, jangan, maaf, saya, jangan, saya, langsung saya potong saja. Uh, Kayak susah kalau sekarang iya. ini. Maksudnya kita juga berunding juga harus lebih tenang. Kalau uh, Bapak ngomong gitu seolah-olah bapak yang lebih emosi daripada hmm. saya. Oh. Ya karena enggak. saya sudah anggap enggak, bapak enggak. orang tua saya enggak, gitu ya kan. Enggak, Masa juga anak ah, ah, saya harus lebih tenang. Kalau bapak saya sudah ngomong gitu saya benar saya takut loh Pak ya kan. Nah <laughs> ada itu. Saya ini jadil nih, jawabannya. <laughs> Kita kan hari apa udah ketemu dulu Sebetulnya kalau saya kalau gaya bagus ya kan memang kayak gitu karena rumah saya dengan Paris bersebelah. memang Jadi kalau, pertama yang yang pertama ini kan juga berkaitan dengan izin yang diberikan dari pihak kepolisian kan yang buat Ini udah jam satu nih, Pak. Iya. satu jam. Satu jam itu waktunya sebentar maksudnya. Iya. Untuk mengkoordinasikan kawan di atas. Misalnya Emang ptg ini nggak ada yang bisa dihubungi Pak? Oke, misalnya begini Pak, bahwa namanya uh, dari pihak Kadisub juga tadi sudah menghubungi sampai sekarang juga belum ada tapi masih terus berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara kami dengan uh, eh, PTGI. E. Iya. Nah, kalau seandainya kami boleh tahu nih Pak, supaya kami juga bisa memberikan jawaban dan menyuruh mereka-mereka bubar sampai dalam minggu ini, Rabu, Kamis, atau kapan gitu kan? Gimana? Uh, ini dari pihak yang netral ya. Kalau saya sih sebenarnya mengharapkan memang kadisub itu secara secara apa namanya secara komit lah untuk menyelesaikan dan saya yakin percaya Pak Kadis pun pasti komit tapi kalau umpamanya diminta hari Kamis itu kita mau adakan acara 17-an gitu Betul. itu yeah. yang susah kalau tiga hari empat hari 17 siapa yang merayakan gitu Betul, mereka nah, makanya ya, uh, setelah 17 Agustus lah ya kan gitu makanya sebelumnya juga kawan-kawan mau artinya kooperatif dengan kami dengan unjuk rasa yang sebelumnya ini iya. harus saya kasih tahu dulu iya dan yang menandatangani surat izin kegiatan kita per hari ini ada beliau, beliau di sini. Jadi okay. ke depan pun kita nanti tetap harus minta tolong supaya dikeluarkan juga izinkan begitu. Yeah. Nah, mengenai tadi yang dipertanyakan masalah waktu, kapan gitu. Jadi tadi saya ada komunikasi dengan Pak Aditya, ya. Pak Aditya bilang dari Jakarta karena dia kan membawa beberapa provinsi nih dalam waktu dekat ini ada pergantian kepala cabang di Pekanbaru. Sebelumnya Pak Raya kan. Yeah. Nah, mungkin dalam minggu-minggu ini <coughs> baru aktif di kantornya di sini. Nanti kepalanya yang baru. Jadi ini kan kondisi yang harus bisa kita pahamin seperti itu. Terkait dengan yang diminta sama Kadis tadi, sembari berjalan itu dia definitif di sini, silahkan masukkan data tadi, tuntutan itu kepada beliau. Jadi gambarannya sekarang pada kita, Berarti dalam minggu-minggu ini dia definitif di sini, siapapun kepala cabangnya nanti, saya juga akan komunikasi sama kawan-kawan. Kalau memang dia sudah di sini, akan saya kasih tahu apa langkah selanjutnya. Kan begitu? Mengingat waktu kita berapa hari lagi 17 Agustus, jadi jangan ada dulu bayangan sama kawan-kawan akan ada aksi sampai 17 Agustus sampai lewat per tiga hari setelah itu baru kita bisa buat surat nanti permohonan kegiatan izin lagi untuk kita ajukan supaya kita bisa turun lagi. Jadi seperti yang disampaikan beliau berdua tadi sama Pak Pak Kepala Satpol PP itu sudah sudah jelas sebenarnya. Kami kan Bapak klien. Aduan klien kami terima. Nanti saya kasih tahu atau seperti teknis yang dibilang Pak Wakasat Intel besok kalau sudah disusun malam ini tuh datang aja ke mejanya Pak Pak Kendi Pak Kadisu ngobrol sampaikan itu pak ini tuntutan kami ya. terima pak ya buat tanda terima karena kami rencana minggu depan misalkan kami akan melakukan aksi lagi karena kami belum puas akhirnya kira-kira begitu pak kordum kita semua sudah tahu kita semua tahu bapak-bapak akan memberikan jawaban yang kira-kira hasilnya adalah pasti menunggu masalahnya adalah teman-teman di luar saya berani mengumpulkan teman-teman karena didukung oleh pihak-pihak keamanan sehingga ini bisa menjadi situasi yang kondusif sampai dengan mereka buka. Problemnya adalah tentu ada keadaan yang juga kami inginkan. Saya nggak bisa bilang mereka. Kami inginkan bahwa kantor Gojek harus operasionalnya untuk sementara ditutup di Pekanbaru. Tapi dengan cara yang, yang lebih elegan. Makanya kita menghadap ke orang tua kita ternyata orang tua kita minta kita menunggu tapi teman-teman pasti tidak akan mau menunggu yakin saya dan teman-teman tidak akan mau menunggu dan mungkin uh, setelah bubar bubar baik-baik mungkin tapi tiba-tiba datang spontanitas ribut-ribut lagi kita kita kan nggak tahu ya dan kalau saya boleh minta usulan atau memberikan usulan tolong kami di kapal mungkin tidak banyak dari bagian kami mungkin ada 10 mobil atau 20 mobil ke kantor Gojek tetap akan kami lakukan tetap akan kami lakukan sambil teman-teman menunggu sehingga ini bisa bubar dengan baik ini cuma ide ya kalau maaf saya tahu pasti komandan ya. pasti pasti pasti uh, izinnya benar sampai jam 2 di sini itu benar saya saya tahu itu dan saya tahu cuma ini, ini adalah jalan minta jalan keluar yang terbaik buat buat ini tidak menjadi uh, kerusuhan atau anarkis atau apapun. Ini tidak mengancam, ini cuma benar-benar saya minta tolong supaya keadaan ini teman-teman itu bisa keluar. Cuman mungkin uh, memberikan dorongan pada rekan-rekan memberikan motivasi dengan saran kepada pak Yusuf kalau bisa tolong segera diselesaikan Pak Yusuf ya, karena ini bermasalah kepada permasalahan-permasalahan anak istri dan keluarga ya dan mungkin saja eh, untuk kedepannya iya. kalau bisa segera mungkin untuk difasilitasi gitu segera mungkin difasilitasi dan kemudian mungkin eh, sebenarnya sudah saya kalau dari intelijen ya kan saya sudah menekankan kepada yeah. anggota saya untuk bantu yeah. Iya, iya. gitu untuk bantu tapi saya tekankan sama beliau jaga kondisi makanya saya mau tekan dan beliau sudah meyakinkan kondusif tapi kalau umpamanya saya terus terang aja kalau tidak kondusif saya akan pikir-pikir dulu tanda tangannya karena apa saya mempertanggungjawabkan kepada yang pimpinan yang di atas bahwa saya meyakinkan bahwa ini kondusif itu dia kalau Pak Sapri menekan saya besok-besok saya tidak dipercaya lagi mengatakan kondusif itu dia jadi kalau untuk besoknya lagi ada hasilnya silakan saya sudah sampaikan kepada anggota saya dan saya perintahkan bantu Gojek nah makanya sudah terbukti kan pimpin sudah ditelepon itu dia tapi kalau seumpamanya diam-diam aja mungkin saya tindak ini anggota saya itu dia makanya saya bilang jemput bola ternyata sudah jemput bola kan itu dia. saya pun nengok dari rekan-rekan duduk di kedai kopi di apa semua berarti sudah menjalankan perintah saya itulah itikat baik saya itikat dari institusi saya memerintahkan anggota saya untuk jemput bola tolong dihargai itu saya juga dan anggota saya dan semua instansi di yang ada di sini pasti memikirkan rekan-rekan jadi saya mohon kepada kawan-kawan ya tolong betul-betul dijaga kondisi apa kondisi apa kondisi situasi yang sekarang ini dan saya mohon ini saya ibaratnya memohon kepada Kadishub ya ini saudara-saudara saya rekan-rekan saya tolong kalau bisa sesegera mungkin untuk diselesaikan dan mungkin mudah-mudahan memberikan kebijakan Pak Kadishub ya kan yang mungkin win-win solution ya, tidak memberatkan perusahaan dan tidak merugikan daripada kawan-kawan itu dia ya Pak Kadisub ya. ya. Minta tolong Pak Kadisub, minta tolong supaya kawan-kawan juga tidak diperhatikan. Itu aja Pak Kadisub. Ya. Terima kasih. Akan disampaikan oleh Om Rizky sebagai koordinator umum. Silakan Om Rizky. Assalamualaikum rekan yang masih menunggu hasil rundingan kita di dalam sudah berpanas-panasan karena ini persoalan nasib kita hasil di dalam bahwasannya kita diterima dengan baik dan segala keluhan kita itu ditanggapi dengan serius oleh pihak pemerintah melalui Kadishub Kota Bapak Kendi Harahap bahwa pemerintah akan memanggil paksa PT Gojek. Bahwa pemerintah akan memanggil paksa PT Gojek dan langsung ke pusat. Persoalannya karena tidak bisa hari ini persoalan waktu. Kemungkinan hari ini juga diurus. Mudah-mudahan besok pada PT Gojek akan bisa hadir di sini yang notabene yang yang bisa mengambil keputusan karena yang mereka hadapi ini pemerintah kita orang tua kita kalau mereka main-main sama pemerintah kita ya memang sangat kurang ajar berarti PT Gojek jangankan kita pemerintah kita aja dimain-mainin kalau begitu Oh, keputusannya bukan tidak ada keputusan keputusannya adalah tiap perhubungan mewakili kantor yang, diwa, yang mewakili kantor wali kota memanggil paksa PT Gojek Indonesia untuk bertemu besok sabar sabar semua keinginan itu tuh pasti ada nah, kemudian apa yang kita tuntutan adalah menaikkan insentif kita kembali kepada 300 ribu. Betul tidak? Kita minta pemerintah, bukan driver ya, bukan driver. Kita meminta pemerintah untuk memerintahkan PT Gojek menaikkan kembali insentif sebesar 300 ribu. Apa kata PT Gojek? Kita dengar. Hanya satu hari. Besok Kira-kira yang lain setuju kalau insentifnya diperjuangkan oleh pemerintah bersama kita. Besok akan diadakan rapat yang dikawal oleh pihak kepolisian. Tetap dikawal oleh pihak kepolisian untuk memastikan itu terjadi. Bagaimana kira-kira? Kira-kira itu itu hasil yang paling bisa kita upayakan pada saat ini 24 jam itu besok sabar sabar Dinas Perhubungan dengan kita serta beberapa perwakilan yang akan membahas lebih detail data-data serta hal-hal yang akan disampaikan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari driver online Pekanbaru bukan kita tapi pemerintah untuk menaikkan insentif kita kita penting Gojek itu tutup apa penting insentif kita naik enggak gini bang itu yang mana mana yang paling penting besok betul betul nah, betul nah betul artinya artinya kita punya waktu 21 kali 24 ah. jam sampai besok Ya itu aja Oke kan? Untuk Artinya Kami kita ini Intinya, intinya Perundingan ini tadi PC Gojek Pekan Baru belum bisa memutuskan jadi mereka melakukan telekonferensi PPKK dengan PT Gojek Indonesia, Tempo, dan Gokar. Hasilnya adalah uh, Perhubungan atau Tempo, kantor Perhubungan Desa salah satu ataupun kalau perlu Nadim sama Nadim Makarim datang ke sini. Oke? Okay? Oke okay, ya. Nadim Makarim ke sini untuk menjelaskan kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi dan harus ini dikembalikan seperti semula. Yang kedua, uh, kita diminta, kita diminta persiapan untuk besok, persiapan untuk besok pertemuan untuk dengan PP Gojek tersebut. Andai, ya andai lah, ya andai itu pun gagal besok itu gagal besok ada tidak lanjut seperti yang harapan kawan-kawan semua ayah yang menyambut oke okay? bahwa seperti kata kawan-kawan tadi kita segel jangan sekarang makanya sudah bilang kalau disegel sekarang pidana kita segel boleh tapi tak hukum gimana caranya kita minta izin tapi tunggu hasil besok kalau gagal gagal permohonan kita untuk mengajukan menaikkan insentif tersebut Siapkah besok kita untuk meninggal? Siap! Siap! Siap! Tadi tadi ada kawan yang menjamin, ayah juga menjamin. Ramai kita. Stenuk dan akan tetap dipakai, jangan sampai dibuang, kasihan. Spanduk.